Bienvenidas a Marihuana Televisión News 68. Hoy vamos a la octava Copa de THC Valencia, una copa cada año más importante. En Top Cultivo hablaremos de un producto muy interesante para el cultivo orgánico, el guano de murciélago. Este mes también estrenamos una nueva sección, El coleccionista, con Miguel Jimeno. ¡Empezamos! El año en España no empieza con noticias que nos hagan ser optimistas. La iniciativa legislativa popular Tu papel importa ha presentado 253.639 firmas para que el Congreso debata y apruebe una ley que legalice el autocultivo y dé soporte a los clubes sociales de cannabis. Tras nueve meses de recogida de firmas en la calle, el esfuerzo ha sido insuficiente, pues eran necesarias las 500.000 y mientras seguimos esperando a que se discuta en el Congreso. Bueno, dicen que cuando unos, los políticos quieren que algo no se regularice o se estudie, lo que hacen es crear una subcomisión dentro de una comisión para estudiar la legalización de lo que sea. ¿no? O sea que parece un mal presagio, pero sí que es verdad que es una oportunidad como nunca antes habíamos tenido para tratar de influenciar en la política y que incorporen la perspectiva de los usuarios, de los pacientes. Entonces, no somos muy optimistas por el movimiento eh, que se ha hecho en el Congreso, pero sí que es una oportunidad de oro para tratar de meter nuestra perspectiva. Por otro lado, confirmamos, tras un artículo publicado en medios generalistas, que la información sobre las licencias que ha concedido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a empresas como Alcaliber es bastante opaca. Además... Claro, la Agencia Española del Medicamento ha concedido licencias a, creo que son cuatro o cinco empresas para cultivar cannabis medicinal, para eh, desarrollar cannabinoides y desarrollar productos basados en cannabinoides para exportar a aquellos países que tienen programas de cannabis medicinal. Entonces esto es una paradoja porque estamos en España, en, el que, en un país en el que no hay un programa de cannabis medicinal, eh, pero en cambio se cultiva. En cambio, la Agencia Española del Medicamento concede licencias para cultivar cannabis medicinal para exportar a aquellos países en los que hay programas de cannabis medicinal. Aunque sea una injusticia, en cierta manera puede ser una pequeña ayuda para un paso a que quizá aquí también se haga algún día. Bueno, yo no creo que sea una injusticia, es lo que marca la ley. La ley permite el cultivo de cannabis con fines médicos y científicos. Eh, lo, que veo es que más que una injusticia es una paradoja, ¿no? Eh, cultivas, permites en España que haya cultivos de cannabis medicinal para exportar a aquellos países en los que hay programas de cannabis medicinal, pero en España no permites que haya, no, haya programas de cannabis medicinal. Pero bueno, si eres un poco coherente, pues también autoriza programas de cannabis medicinal en España, donde tus pacientes españoles que se pueden beneficiar del cannabis medicinal puedan beneficiarse de estos cultivos que tú has autorizado. ¿Y en San Canuto? Muy buenas. ¿Qué pasa, 420, San Canuto, Castelló Club, en secas en el ritmo? El 19, el 1, entiende uno, brindan humo con los tuyos, junto a todos somos uno, santo señor del porro, patrón de las extracciones, que nos protege de los males y brinda grandes flores. A ti que solo dan machos, a quien quiere cañamones. Nuevas generaciones, calidad, concentraciones regulares, aún lo creo, siguen siendo las mejores. Monos dos para la manifa, manifestación por la legaliza, va. Monos dos para la manifa, la santa Yerba y mi tan querida grifa Nuestro santo, un rey danés devoto hongo nieto de Canuto el Grande, que cachondo Mejor lo lía en casa, con la rasca no hay paciencia Nos vemos en la copa de la THC en Valencia divides en balas, consumes, invitas, te invitan, el bafle te engulles, te comes, te tiras, te fumas, patinas, lo bailas y brindas, tierra Papa, cebolla, castaña, merluza, siempre que sales te pones tu trufa, ni fin de ni cumples tomar la segunda, te gusta no tienes. Estoy en la octava Copa THC de Valencia, nada más y nada menos. Está completito, hay de todo, puestos para todos, para todos los gustos, de comida, hay música y además hay un aforo como de 500, 600 personas y dicen que van a poder llegar a 1000. Claro que sí, cada vez más, vamos mejor. Yo ahora mismo me voy a la charla con Héctor y os voy a dejar conocido que está en la cata. Tú decides verde o blanco. Que nos quiten, que nos quiten lo bailado Todo lo bailado, reído, follado, tomado Lugares, ideas donde hemos llegado Los fines enteros que pasan volando ¿Te acuerdas de mí? Lo siento, no caigo Butico que iría, seguro sería Al ciento por ciento Mi buena amiga, por eso ese día Apenas lo recuerdo Muy buena familia ¿Qué pasa? Como veis estamos aquí junto al jurado eh, Faena dura me ha tocado a mí hoy Mira, ha venido gente de todos lados Tenemos aquí a Nol ¿Qué tal, Nol? Estupendo, gracias. Buenas tardes. Aquí estamos, el equipo de Qatar, el clase exterior ah. ah, muy bien, un placer. Vamos a ver luego, nos van a contar un poquito cómo ven las muestras y nada, habéis hay suerte y hasta os puedo decir yo también cómo está. Ahora nos vemos, a ver si me muevo. Llevo seis horas ya de parquineo, mi mochila, vibras y porro liado. Todo correcto, ya preparado Me meto pa' dentro, el chamaco me encuentro Arracadú, chulito pa' dentro, esa mierda que lleva En esta charla nos has hablado del drogotest hoy Yo tengo dos preguntas para ti que me han dejado con la intriga así Porque o sea, nos has dado solo dos opciones, o una de dos, que dejemos de conducir <laughs> o que no se fume. Entonces dime por favor que tienes una tercera opción guardadita para nosotros por ahí que, podemos hacer. Sí, sí, hemos, bueno, hemos comentado después, eso lo hacíamos de una forma un poco anecdótica y graciosa, pero evidentemente recurrir las sanciones y ir hasta el final, porque mm, está basado en una norma que es totalmente injusta y era inconstitucional, que es tener simplemente la presencia en el organismo. Yo creo que eso hay que discutirlo hasta donde sea. Dada esta oleada conservadora de la judicatura, que en instancias menores permitía antes tanto eh, actitudes o acciones que eh, eran de la esfera personal, del autocultivo, autoconsumo, clubes sociales de cannabis, pues solo nos queda asociarnos y pelear si no queremos que nos menosprecien y nos traten como un como ciudadanos de, segundo, de, segunda y no con todos los derechos. Por asociarnos al Foro Cannabis Valencia, que se ha creado en el, País Valencia como plataforma, que ya estamos en, las Cortes Valencianas presionando para que se nos respete. Eh, no para obtener grandes resultados, pero ya digo, cuanto menos porque para que se nos respete eh, nuestra dignidad. ¿no? Pues nada, pues eso, que intentemos colaborar todos en todo lo que podamos, ¿no? Hasta donde podamos. Si no, Si no, la llevamos clara. Como la montaña llega hasta el mar. Nunca podrán evitar que la santa libre. Planta Me he encontrado en la fiesta aquí a nuestro compañero Ácido, que bueno, ha estado en las catas y nos va a informar un poco de cómo está el nivel. Bueno, la verdad, por lo que he podido ver, había mucha, mucha calidad. Eh, la verdad que en todos los aspectos, en Rosín, exterior, interior, hachís, todo. Yo he podido catar algo y la verdad que está muy bueno. ya los jueces ahora nos dirán, a ver. Después hay un after party en el que vas a cantar, ¿no? Así es, por ahí vamos a estar junto a unos buenos amigos y buenos artistas y nada, animando un poquito para el que quiera seguir la fiesta después de todo el día que llevamos aquí dándole caña. Bueno, parece que empieza una actuación, así que luego os contamos más. Atención y este, callado sin estar al jefe No habrá más veces, no me centro en lo que dice Me parece tontería, me concentro en vivir la vida mía Me construya Impresionante, de lujo, muy a gusto contra la peña mi cara lo dice todo. Se te ven los ojitos, hermano, la verdad. Muchas gracias y sigue haciendo esa buena mierda. vamos a Top Cultivo. En este episodio vamos a hablar de un producto que se utiliza desde hace siglos para el cultivo orgánico, el guano de murciélago.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 Quiere saber si el guano es una buena opción para cultivo orgánico, qué es el guano y si es bueno para la marihuana. Almudena, el guano es un abono 100% natural que proviene de las cuevas donde habitan los murciélagos y se acumulan sus excrementos convertidos en abono durante siglos. El guano contiene nitrógeno, fósforo y potasio de origen orgánico. El nitrógeno proporciona un crecimiento rápido y verde. El fósforo ayuda con la raíz y el desarrollo de las flores, mientras que el potasio potencia unos tallos y unas ramas fuertes. También contiene microelementos como calcio, magnesio, azufre, hierro o sodio aminoácidos, ácidos húmicos, polisacáridos y microorganismos que posibilitan un desarrollo sano del cultivo. En el guano encontramos una gran microflora de hongos y bacterias que juegan un papel muy importante en el suelo y la nutrición de las plantas sin afectar a nuestra salud. Limpia el suelo de hongos, controla las infestaciones de nemátodos y aporta microorganismos que protegen las raíces. Sirve para recuperar suelos en los que se ha practicado una agricultura con químicos. El guano proporciona y aumenta la disponibilidad de nutrientes durante casi todo el ciclo de la planta, controla la asimilación de fósforo y es un regulador de pH. Con el guano podremos obtener un aumento de la producción y, según la opinión de muchos expertos, también mejora el sabor del producto final ya que no deja aromas y aumenta los de la planta. Almudena, espero haberte dado algo más de información sobre este superalimento para la marihuana. Cuando lo pruebes, nos cuentas cómo te ha ido, al igual que las demás personas que lo hayan hecho. Ahora es el turno de Paco. Desde Jaén nos pide consejos sobre productos orgánicos para condicionar su terreno de cultivo. Nitroguano de Top Crop es un guano fresco de murciélago 100% natural recogido en las grutas donde los murciélagos habitan lejos de influencia humana y de su contaminación, cuya alimentación se basa en una dieta natural de frutas e insectos selváticos. Nitroguano presume de ser un producto natural y libre de químicos de síntesis. Se trata de un potenciador natural para sustratos a base de estiércol de murciélago fresco. Es rico en nitrógeno, al igual que el guano fresco. Libera nutrientes de manera controlada, favoreciendo el crecimiento y potenciando el rendimiento de la planta, a la vez que aumenta su resistencia contra las enfermedades. Apto para cultivos de interior y exterior. En interior mezclar un litro con 100 o 200 litros de sustrato durante la primera semana, o mezclar unos 50 gramos por cada maceta de 7 litros. En exterior, usar 100 gramos por cada planta cada dos meses. Superguano de Top Crop es un guano de murciélago 100% natural recogido en grutas donde estos habitan lejos de la influencia humana y alimentados por fruta e insectos selváticos. Gracias a la ausencia de contaminación en el entorno de los murciélagos y su dieta natural, Superguano de Top Crop puede jactarse de ser un producto ecológico y libre de químicos. Superguano es un potenciador natural para sustratos a base de estiércol de murciélago, potencia el rendimiento de la planta y mejora la calidad y el sabor de los frutos. Libera nutrientes de manera controlada. Al ser un producto fosilizado, se asimila por la planta hasta la etapa de floración. Favorece el desarrollo radicular y una floración exuberante. También aumenta la resistencia de la planta contra las enfermedades. Para finalizar, vamos a responder la pregunta que desde Sevilla nos hace Pedro, también relacionada con el guano, cómo y cuándo aplico el guano como fertilizante en mi cultivo. Hola Pedro, se puede mezclar con el sustrato o aplicar directamente sobre el suelo fresco o seco, o se puede preparar en té. También se utiliza en los riegos regulares de cannabis. Cuando es seco se puede aplicar en el suelo previamente a la siembra o al trasplante. Ten en cuenta que es un acondicionador de suelos ya que mejora el drenaje y la textura y dinamiza los procesos de descomposición y compostaje. Si la tierra está demasiado suelta, el guano la compactará, lo que permitirá la retención de agua. En cambio, si es muy densa, permitirá que el agua circule mejor. Se trata de un fertilizante de liberación lenta que proporciona nutrientes durante casi toda la vida de la planta. Se puede usar como un abono de cobertura. Podemos aplicarlo directamente sobre el sustrato donde se irá disolviendo. Para una asimilación más rápida podemos hacer té de guano para añadirlo en los riegos, siendo especialmente beneficioso a partir de la primera semana de floración. Si se aplica diluido sobre las plantas, ejercerá protección antifúngica puede usarse con seguridad tanto en exterior como en interior. Por lo general, este fertilizante se aplica en cantidades más pequeñas que otros tipos como el humus de lombriz. No es recomendable cederse, sobre todo si se utilizan otros productos en el cultivo. Mejor quedarse cortos e ir añadiendo. Como ves, el guano es un producto muy beneficioso que además es fácil de aplicar antes y durante el cultivo. Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero que os hayan sido de ayuda estos consejos sobre el guano y os ayuden a sacarle el mejor partido a vuestros cultivos orgánicos. Si tenéis dudas, ya sabéis que nos la podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales o si queréis saber un poquito más sobre agricultura ecológica, podéis visitar mi canal, La Huerta de Iván. Salud y buenos humos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ya sabéis, si queréis que resolvamos tus dudas de cultivo, pregunta en nuestras redes sociales. Hemos visto que en España cambian poco las cosas, pero no sucede lo mismo en el sur de Europa. Portugal ha comenzado a debatir un proyecto de ley impulsado por el bloque de izquierdas y apoyado por los socialistas que permitirá el autocultivo. Grecia, donde se acaba de realizar la primera Atenas Expo Cannabis, está a punto de definir el marco legislativo para el autocultivo y la fabricación de productos farmacéuticos basados en cannabis, y le abre la puerta a inversores nacionales y extranjeros. También en la isla de Malta tienen ya un proyecto de ley para regular la producción de cannabis medicinal, con la intención de abastecer el mercado local con precios accesibles. Y en California poco le queda al mercado negro o ilegal. Desde el 1 de enero, la sexta economía del mundo y la más grande de Estados Unidos ya está preparando su mercado de marihuana recreativa legal que se estima será de varios billones. Sí, sí, con B, billones. Están ansiosas porque el 1 de enero llega la legalización recreacional de la marihuana en California. January 1, it becomes legal. So that means it's probably best for dispensaries. They'll have their product. So it won't make much of a difference to farmers, to growers or trimmers January 1 because it'll still be winter for us. After the 1st of January, you, anybody will be able to walk up to the door of Harborside and as long as they can show that they're 21 years or older, we will let them in and, and we will serve them. Nobody is going to have to show the medical cannabis identification anywhere. That's done. Podéis ver el avance de cannabis en California completo en nuestro canal de YouTube y en este link. También el reportaje de la Emerald Cup en el Marihuana Now 36. Y seguid atentos porque en los próximos programas vienen nuevos reportajes sobre California que no os podéis perder. Y como os veníamos anunciando en programas anteriores, hoy estrenamos nueva sección de cultivo con Miguel Jimeno, el coleccionista de cannabis, Limited Edition. Una sección muy especial en la que entrevistaremos a algunos de los cultivadores que han dejado huella con su trabajo y filosofía de cultivo. Continuando con mi búsqueda del gran legado canábico heredado, no podía dejar de lado al que para mí ha sido y es uno de los mejores creadores y desarrolladores de variedades de cannabis, Pocos saben de él, su timidez y poco gusto por el show business que a día de hoy abarrota al sector le ha hecho quedar relegado en un ostracismo en el que una figura de su envergadura no merece estar. Por eso, el programa de hoy significa además para mí un homenaje personal que le quiero brindar al gran breeder Mario Belandi, Super Mario. De sus manos han surgido míticas variedades como Lily, Queen Mother, Eddie, Alice, Upstream. Su amor por las sativas le ha hecho llegar a un estado de compenetración tal que es indescifrable el idioma en el que sintoniza con las plantas. durante los cursos que organizamos en Ciagro Cannabis durante los años 2002 al 2004, tuvimos el placer de contar con él como ponente. Los coros que se formaban en su entorno, las horas de descanso, manifestaban el buen trabajo de las muestras que traía siempre consigo. Sé que no eres una persona de prodigarte mucho, ya sé que la discreción siempre ha sido tu gran aliado, pero yo creo que el mundo del cannabis debe de saber quién es Mario Blandi, quién es Super Mario, esa persona que ha aportado tanto al mundo del cannabis de una forma tan discreta. Pero antes de empezar con ese apartado tuyo, me gustaría saber cómo un italiano acaba en España enamorado del cultivo de cannabis. <laughs> Vine porque me gustaba la vida en España, se parecía a un Italia que ya había desaparecido. A través de, la psicología, de la psicoterapia, eh, un amigo se quedó viudo y vi cómo fumando pasaba el momento crítico y me comentaba que, él quería, o sea, no quería beber, prefería, fumar y que le hacía estar bien. Como estaba trabajando con psicología en este momento, me fijé en un uso, un posible uso terapéutico del cannabis, aliviar el sufrimiento de una persona, porque claro, uno de los efectos del cannabis es euforia, y no puedes estar eufórico y deprimido al mismo tiempo hasta un problema bipolar alterna, pero ambos al, mismo tiempo es imposible. Y curiosamente es el uso del cannabis que todavía no se comenta, el uso psicoterapéutico. Mm, coincidió con un cambio de mi vida que fui a vivir al campo y entonces estaba en contacto con la naturaleza y, allí empecé a cultivar cannabis en un principio cultivaba para dar al, a enfermos en Cataluña, el, grupo de, de, enfermos en Cataluña que fueron los primeros en usar cannabis. Tu trabajo, Mario, es único porque se basa todo en landraces. Pero ¿por qué ese amor tan acérrimo a, las landraces? Eh, porque todos los demás ya está hecho. Eh, es un poco también un desafío, un, a ti mismo. Es como cuando a uno le gusta hacer un puzzle. Intenta desafiarse a sí mismo, realmente. Entonces, eh, cuando empecé, eh, cuando mm, conocí la hierba buena en un viaje a Holanda, inmediatamente pensé, bueno, si ellos pueden hacerlo así, yo también puedo. Y entonces fue algo como un desafío en el sentido, eh, si ellos han podido, yo quiero ver si puedo hacerlo. Y claro, para ver si yo puedo hacer algo como ellos, no voy a usar su trabajo, ¿entiendes? Y si no, no, no me engaño a mí mismo. A la hora de hacer cruces nuevos, ¿para ti qué es más importante? ¿El papá, la mamá, los dos? Los dos los dos. Y, de hecho un macho mm, no sabe si cómo será a menos que no lo dejes florecer bien y ver cómo cogolla, o sea, te da una idea de si tiene muchas flores en la punta o en todas internudos, si tiene resina, porque muchas veces los machos sacan resina cuando le dejas florecer bien y olores, mm, filotaxia, estructura de, mm, es bastante coherente, la filotaxia se empieza a, irse muy temprano, lo evito, intento buscar lo mejor y, claro, mantengo muchos machos. <laughs> Bueno, mantengo, no vivos ahora, pero cuando hago una selección uso por lo menos 12 o 15 machos para poder elegir. Y en cuanto a la resina, ¿qué es lo que seleccionas? Las plantas más resinosas. En general, por ejemplo, si quiero hacer una, generación más, planto un número de semillas, eh, voy eliminando conforme van creciendo, porque una se queda atrás o porque una es un poquito más débil, lo que sea, hasta tener un, cierto número, no sé, 20 más o menos, que van bien. Luego, de estas 20, habrá cinco o 6 que me parecen mejores. Clonos estas 5 o 6 y mantengo, las mantengo viva, vivas, clonadas, vivas, hasta que haya florecido las madres. Entonces puedo elegir la que tiene más resina, la que me gusta más, la que produce más, lo que sea. Ahora, también tengo que decir que a veces de todos estos clones que, hago, de, seis madres, por ejemplo, y elijo una, me sobran todos estos clones que suelo regalar a veces, y allí quizá la confusión que he visto en internet de mucha gente que dicen que tienen tal planta mía, clon Mario. Sí, te hago un ejemplo. Si tengo seis Queen Mother clonadas diferentes y me quedo con una y regalo de, las otras cinco. Cuando uno me dice qué es, cuando se lo regalo, tengo que decir una Queen Mother. ¿Entiendes? Pero no, no necesariamente es el mismo clon, la misma madre. No es tu selección. Es lo que he rechazado. Desde Conozco sé que no has dejado de trabajar en la creación y el desarrollo de nuevas variedades. Pero ahora, ¿qué estás haciendo que puedas decirnos para, comunicar a la gente? ¿Con qué nuevas variedades estás o qué nuevas líneas de trabajo estás siguiendo? Realmente estoy, con las que hace ya unos años que tengo. También porque cada vez que la policía ha venido, la Guardia Civil ha venido, se han llevado todo. He tenido que trabajar para reponer las semillas que se habían llevado. Y esto me ha obligado a, a trabajar las mismas plantas durante tiempo y tener poco tiempo para la experimentación. Hay cruces que estoy haciendo con mis variedades porque eh, eh, he cultivado, por ejemplo, congoleñas durante cinco o seis generaciones para mejorarlas y luego, una vez que la he hecho como me gustaba a mí, entonces la he cruzado con otras. Eh, no, no cruzo, no uso genética usada por otros porque, como he dicho, eh, es su trabajo y ya está hecho. A, a mí me gusta hacer algo nuevo. Mm, no quiero decirlo, por, pero a mí me gusta sentir que creo algo. Igual que, que sé, un cocinero, su satisfacción es crear algo nuevo. El, hecho, el acto de crear es lo que me gusta. Entonces, imitar a otro me engaño a mí mismo. Exactamente, imitas, no creas. <laughs> lo piensas, un, actor, un poeta, un, escritor, un, cantautor que escribe algo, crea algo, es cuando realmente te sientes como un dios. El día 3 y 4 de febrero en Puerto Montt, Chile, se realizará la quinta edición del Festival Latinoamericanavis, con expositores y un montón de actividades. El 24 y 25 de febrero en Mallorca se celebrará la quinta edición de The Balearic Cup, Herbes del Dimoni, se nota que Spanavis ya está muy cerca. No te pierdas nuestros próximos programas que sorteamos unas entradas. Querida audiencia de Marihuana Televisión, tengo el placer de anunciaros que ya tenemos los ganadores de los dos packs de 10 semillas del alquimista del banco Sansarasis. No pierdas tiempo y entra en nuestra web marihuanatelevisión.tv para comprobar si estás entre los premiados. ¡Vamos! Entra ya a nuestra web y comprueba si ha habido suerte. Y muy importante, el mes que viene tendremos un nuevo sorteo para la audiencia de Marihuana Televisión. Una nueva oportunidad de ganar. Solo tienes que visitar nuestra web o seguir nuestra programación y podrás ganar fabulosos premios. Yo de ti no me lo perdería. Y recordad que en nuestro próximo programa de Marihuana Now habrá un concurso con premio, así que estad atentos. Y para seguir informados este mes os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 165. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita y la revista Cáñamo, que este mes publica su número 242 y un regalo, como siempre, y en internet lamarihuana.com, con la información más actual. Así que ya sabéis, sed felices y hasta pronto.